Pues yo había pensado una intervención, pero la voy a cambiar para intentar convencer al Partido Nacionalista Vasco <laughs> de que cambie su voto, porque yo creo que puedo hacerlo. Bai, benetan, e, e, badak e, nik uste dut, desberdin dugu egin behar dugula, amasi garren artikulari buruz hitz egiten dugunean, eta erligio eskatasunari buruz hitz egiten dugunean, desberdin dugu egin behar ditugu bi gauza, alde batetik. Erligio eskatasuna eskubide bezala, eta beste alde batetik, estatuari jartzen zaion, bete beharra, neutraltasunari begira. Askatasun erligiosari buruz hitz egiten dugunean, hor sartuko litzateke zuk aipatzen zendun ardura hori, gizartearekiko, gizartearen partea eh, eh, hartzearekiko, pluraltasunarekiko eta guzti horrekiko. Orduan, e, zentzurretan, mozionek ez dauka helburu horretan aritzea, baizik eta ikutzea laikotasunak daukan hanka laikotasunak bian keukiko lituzke, bat askatasunarena eta horrek behartzen du estatua zio zertara behartzekotan behartuko luke era berdintasun batean eh, tratatzea eh, erligio desberdinak, Eta beste hanka, laikotasunaren beste hanka izango litzateke estatuari eskartzen zaion neutraltasuna. Hau da, estatuak ez ditzan bereak egin, eh, irizpide edo simbolo, mm, edo eh, erakusgarri, ez daiten bere egin erligio batena dana. Ez daiten batu, mm, ez daiten batu, prinzipio politikoa edo botere politikoa eta botere erligiosoa. Eta mozionek daukan helburu txiki bakarra hori da simbologiarena, hau da, estatuak ez dadin berea egin, beretzatekarri, estatua ez daiten jantzi erligio baten e, horrek daukan ondorio konkretu batengatik eta doktrinak ditzen diona violentzia simbolika. La violencia simbólica, que ha sido estudiada y ha sido eh, desarrollada eh, en gran medida por el feminismo, pero que se aplica también a otros, a otros ámbitos eh, sociales y que tiene que ver con que algunos símbolos, algunos símbolos establecen como verdad natural una definición del poder, de la dominación. Entonces, e, e, eso lo que hace es mostrar y perpetuar de alguna manera una diferencia, una discriminación, una realidad que es desigual. Entonces, esta moción va principalmente de eso, de evitar la violencia simbólica que supone que las instituciones del Estado se vistan de una de las religiones, de la, la más arraigada, cierto, pero es una de las religiones en esta sociedad. No sé si he convencido al que podía convencer, porque a los demás no les voy a convencer. Y con esto... Gracias.